Cześć! W naszej ofercie pojawiła się długo wyczekiwana nowość Semilac Extend Base. Jest to innowacyjny produkt łączący zalety dobrze Wam znanego lakieru hybrydowego budującego Semi Hardy oraz bazy samopoziomującej Semilac Lelever Base. W tym odcinku przedstawimy najważniejsze zalety Semilac Extend Base i lakierów z linii Semi Hardy oraz różnice w ich zastosowaniu. Semi-hardy to linia budujących lakierów hybrydowych o właściwościach żelu, które idealnie nadają się do wzmocnienia słabych paznokci oraz ich przedłużania na formie do 5 mm. Lakiery hybrydowe budujące z oferty SemiLac występują w czterech odcieniach – Clear, Milk, Rosa oraz White. Semi-hardy Clear to bezbarwny lakier hybrydowy o właściwościach budującego żelu miękkiego. Semi-Hardy Milk jest mleczno-różowe, dlatego doskonale sprawdzi się jako podkład pod kolory pastelowe i neonowe oraz pod stylizację typu French. Semi-Hardy Rosa to transparentny lakier o różowym odcieniu, który pięknie podbija naturalny kolor płytki paznokcia. Będzie doskonały dla fanek naturalnego manikir. Semi-Hardy White wzmacniający lakier hybrydowy o intensywnie białym zabarwieniu. Produkt doskonale wzmocni nasycenie kolorów neonowych i pastelowych. Sprawdzi się również jako podkład pod zdobienia. Mocy pigmentowanie nie sprzyja wykorzystywaniu go przy przedłużaniu. Pamiętajcie, że lakiery semi-hardy są wrażliwe na wysokie temperatury, a przed ich aplikacją na naturalną płytkę należy nałożyć bazę semilak. Semilac Extend Base to nowa baza hybrydowa, samopoziomująca, która dodatkowo pozwala nadbudować, wyrównać, a także przedłużyć płytkę paznokcia nawet do 1 cm. To najbardziej pożądane cechy bazy zamknięte w małej, eleganckiej buteleczce. Produkt charakteryzuje się gęstą konsystencją i twardą strukturą. Przezroczysta Semilac Extend Base dedykowana jest pod manikier hybrydowy i nie wymaga nakładania dodatkowej bazy. Poza tradycyjną funkcją Semilac Base Extend ma za zadanie przedłużyć płytkę paznokcia, utwardzić ją i uelastycznić. Mam nadzieję, że rozwiałam wszelkie wątpliwości dotyczące różnic i cech charakterystycznych każdego z produktów. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, czy miałyście okazję wypróbować Semilac Extend Base. Pamiętajcie, by dzielić się wiedzą, najlepiej udostępniając ten materiał.